Labą dieną, gerbimi žiūrovai. Tęsim toliau savo rubriką Senių pezalai. <clears throat> Laidoje dalyvausiu aš, Šarūnas Puidokas, be pinigų ir įtakos, ir Gintaras Lunskis, be YouTube kanalo. Svečiuose šiandien pas mus mm, jauna mergina, ne pirmą kartą atėjo su savo rūpimais klausimais ir mes pasistengsim jai į tuos klausimus atsakyti. <clears throat> kaip įmanoma. Nežinau, kaip čia pasiseks, taip kad ant mūsų nepykite. Tai, e, atsiprašau, mūsų viešinė glūtė. Ar tiesiog eglė? Tiesiog eglė. Tiesiog eglė. Va. Prašau, mes pasiruošę. Taip, laba diena. E, tai pirmiausia, tai turbūt senėms būtų klausimas, ko jūs tikitės iš savo gyvenimo, jūs to mirsit. Kam jums, ką jūs darysit? Nu, nu, gal mes dar netoj mirsim, o, o ko mes tikimės, aš nežinau, kažkaip pasimečiau palaukit. Pasimetė. O šitą, <clears throat> na, ką tu galvoji daryti? Aš? Aha. aš tai Niekam nesprako, aš ten nenumirštu. Kodėl nenu, nenumirštu? 15 metų rytoj ruošiuosi mirti ir nenumirštu, nes prakaiščiai per betvarkę. Ai, tai labai trupučiuką nu, drumšė mano planus pamirtinio gyvenimo. Aš jau susidėjęs, tašęs daiktus, jūs <laughs> pričindal, dar man čia reikia trintis. Tai, nu, bet supranti, kam įgausi, kad čia gausi tokia kaip savotiška inercija. Ta rydina tęsiasi kasdieną 15 metų. Tai aš taip primečiau už tai, kad vas tas stoj, kaip čia kažkas sako, nieko nėra pastovesnio kaip laikina. Aha. Nu tai aš tam laikinume dabar va buvau, ištisai laikinume. Na, Žinai, aš irgi jaučiuosi, vat, pana, supranti, reišiuosi, vat, kai va, nuo kalno akmuo rėda. Nu. Ir tas vat, pagreitis į senatvę, vat, aš jaučiu, reiškia, kad kūnas įgauna pagreitį, jis jau nesustojamai krys. Aš šitaip jaučiu. Ir akmuo vis trankas, yra... jis mažin, mažin, smulkin byra, ne? Nu, ne tai, kad byra, man atrodo, jis, dulkės, galvo, jis didėja, aš bijau tos sprogimo, reiškia, gale. Bet esmė tame supranti, kad aš jaučiuosi va čia va. 16. Taip, 16 metų. Man maždaug. Kad... A, nu tai čia psichofiziologija, jeigu biškutį galim tą užkabinti. Jauniems žmonėms tai savotiškai turėtų būti įdomu. Nu. Nes mes, kai žiūrim, mes, kai žiūrim iš, iš, iš savo jauno amžiaus, į, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti paprastus dalykus. Kai man buvo 15 metų ir kai tėdavo Hebra iš armijos, na, tai mes 15 mečiai laikydavom juos seniais. Jo, ir jo. jie atvarydavo į šokius, mes kaip, kas šitie seniai veikia, kaip jo, <laughs> <laughs> Paskui, kai, a, aš jau nekalbu apie ten tuos, kur 50 metų. Šitie atrodo vaikščiantys lavonai. Va tada va, gal panašiai kaip įtro, ko jie čia dar vaikšto, ko jie trinosi. Na, panašiai gal kaip dabar ta naujoji politika ir yra, na, kad nu, nėra reikalo čia gyventi daugiau kaip 60 metų. Nu, aš vat irgi vat, jaučiu tą kalties kompleksą, kad dar nu, gyvas. Užsidėjau. Nu. Kažkam tai nepatinka, dar gyvas. Na. A kaip ten sakė, dar mažai žalis apdergiai. Jo, tai va čia va, gal galima pereiti ir prie prasmės, supranti, pavyzdžiui, man iš principo norisi gyventi. Dar kol kas. Vat noris pamatyti va šitą, reiškia, va, Vat jų A, tikrovės grinimas. Serialą. Jo, jo, jo, nori pamatyti galą, va šitaip, galvoj vis, va tempi, tempi su to gyvenimu, kad, kad pamatyti. Vien tik dėl pagauni to. Pagauni mintį, mūsų būsenas pagauni? No. Nu pagauk tą mintį, būseną, supranti, kad kai tu būni jaunas, tai drivina, drivina pirmoji eilė, drivina vadinamoji jaunystė ir noras daugintis, noras užsipildyti patirtimi, noras realizuotis, įrodyti savo ir kitiems. A dabar va šitam amžiui, kaip aš sėdžiu, pažiūrėjau, supranti, nu, gal saliginai jau būsinas panašiai, supranti, nu, kai jau subręsti, nepasensti, a subręsti užsipildai patirtimis. Na, tai yra dabar, kaip jis vat kalbėjo tą bairištą, galiu pasakyti, suprantai, kad biškai pajaustum tai, žinai, įdomybė. Aš nesikiai sudaręs, pas mane kiemi dabar jau tų senių nebėra. Buvo sena karta likusi, žinai, visiškai, visiškai senų, močiųčių, dėdulkų, tokių po 80 metų, kurie trapsi būdavo, žinai kiemė išeina, ten, žinai, varga, varga, vargais negalais trapsi. Aš prieidau, sku, tai gal tau padės, sku, gal, sku, šakujėlį turiu, sku, mašinai duosiu per galą, sku, padėsiu tau, žinai, sku, ha, danesa, kadanesa, sku, tai tu dar nori gyventi. E, ir <clears throat> ne vieną šitą senę nesutikau, kuris būtų pasakęs, ai, tenkto kujelio jau, kaip nebe, ne, nu, no, nu, no. Nu. Tai, tai yra, tai buvo jau kokį 10-15 metų atgal, įsivaizduok, bairė Bet aš pajaučiu, kad šitie seniai vadinami nori gyventi labiau negu aš. Ir mane tas labai nustebina. Ai, Ai kokie juokeliai. Jo, tikrai. A kaip tai paaiškinti, atrodo? Ar aš koks nu, nevykėlis, nusivylėlis, apatijų sugriauštas kažkoks, žinai, nu, kaip ir nelabai, žinai. A, pasirodė, žinau, gal greičiausiai atvirkščiai, aš paskui prostudijau, tai rimtą psicho studiją tokią padariau, nes mane suintrigata mintis. Ai, man, man, žinai, kas yra? Aš kaip tik esu jau įvairiais formatais ir visiems prasmėm labai užsipildęs visokią patirtim. Ai? Ir man kaip veikia smegenys, tada tu žiūri į horizontą ateities. Ir nu ką, nu ką. A, šitie senukai žmogiukai, jie dažnai dar būna neužsipildę visom įvairiom patirtim. Ir pas jūs dar pasąmonį, va ta kvaila iliuzija, viltis, kada kaip nors, ką nors, ką nors iš gyvenimo dar naudingo gausiu. Uf. Bet matai, aš tai, aš tai taip įsivaizduoju, ryšės, kodėl mes jaučiam pil, pilnatvę, suprant, nes mes praėjom šitas vat, amžiaus inicijacijas visas. O. Apsivedėm, reiškia, turėjom vaikų. Bet šitą... reikia paaiškinti jauniem žmonėm, ką reiškia tos iniciacijos. Nu, iniciacija tai yra nu, tam tikras vat, nu, išventinimas, šiaip tai Tai Lietuviškai. senose kultūrose. Tai buvo išventinimas į sekantį. Tvirtinimas, įteisinimas. Jo, įteisinimas tavo sekančio gyvenimo laikotarpį. Reiškia, pavyzdžiui, kada e, berniukam e, tampa vyrais, jie būna išventinti tos vyrus. Jie turi ten su jėtim kažką tai ten anksčiau būdavo pa, pa, papjauti, paprastu, dar kažką tai reiškia. Mhm. Paprastų nu, paaiškinimų. Žodžiu, reiškia, kad žmogus jau jis supranta, kad jisai tampa, reiškia, jau jisai, ta prasme, pasiruošęs poravimui, iš esmės, būtent tuo metu. Čia labai ir tada, svarbus dalykas. Ir, žinau. ir tada, reiškia, yra, sup, vat, kai gauna žmogus iniciaciją, jis gauna atsakomybės dalį. Ar netrodo? Taip, taip. Bet jeigu jisai samoningai... Nu, aš pasakysiu paprastų pavyzdžių, suprantate, kad jį būtų lengviau suprasti. No. Nu. E, skaičiau savo jaunystėje knygas ir visą seriją skaitytų knygų apie indienus. Ir ten buvo aprašomas iniciacijos ritualas, kaip paauglys išventinamas į vyrus ir ten daromas toks šokis, prapjauna va čia здесь skylės krūtiniai mėsoje, įveria, pravačia įveria diržus odinius, suprantate, per abi skylės, pririša tuos diržus prie stulpo, vadinamo to temo, to temas tai ten išpašytas, iš, išdroštas koks nors jų, ten dievas, dvasia kokia, tai suprantate, nu, kažkoks jų stabas. Ei, ir jis turi tris paras nevalgęs ir negeręs aplink tą stulpą šokti. Sėduoju outgriūt, mirt. Ir taip, taip jisai įteisinamas į vyrus. Sėduoju. A, iniciacija. Na, nu, pra, pra, pra... A mūsų laikais, suprantate, ko dabar, kodėl iškastruotas šios kartas, ypač vakarų. Man čia mano darbiai, žinau, žiauriai svarbus dalykas, ypač va, Anglijai, kur moterys, žinai, jų, jų vyrai, visi nebrendylas. Jie niekas netapė vyrais ir tėvais. Jo, aš tai turiu A? kitą terminą, suprantate, iš jos. Iš paauglystės neišlindė. Taip, amžini nu, nebrendylas. Tokia mąstymo reiškia, vadinu. Tai yra, jie negaunama. Mes kaldavom kiemus, muždavom, sėdom kažką pakurėlį, paikai, nupizdindavom, kad nors. Net, net supranti, va, iniciacijos prasme, kad suprastum. Būdavo, pavyzdžiui, va, iš mano vaikystės, vaikystės, iš vaikystės, iš berniuko, iš vaikiuko, na, į, į bakuriukus gatvinius jau turi mini iniciacijas. Ir, pavyzdžiui, negalima eiti į tą mišką, arba už kelią vat, prie tos balos negalima eiti, arba į statybas, kurios aptvertas, negalima eiti. Ai, jeigu tu teliukas, mamytė, sunelis dar, tai, a, tu ir neini, tu bijai ir neini, supranti. A tu, jeigu sakai, hebrejinam, davai, blemba, taip, kad nesužinotų mama, tėtė, lūps, muš už tai, supranti. Ir tu vis tiek eini, įsivaizduoju. Ir praeini, ir grįžti. Programinį karis iniciaciją. Jo, ir grįžti atgal jau labiau ja. pasitikėdama savim. Jo. Ja. Taip, jau ir tada tai priima Hebra. Nu, taip, tą patyrusi gyvai, žinai. Nu. Nes... Man... A mergaičių pasaulis savi ritualiukai būdavo. Taip. Man jokinga. Tu pagavai nes... mintį dabar, ne? Mes man, man, man, man jokinga dėl to, nes jūs visą laiką sakėte tai, ką aš jau seniausiai žinau. Ai, nu, tai gerai, ne, nu, klausimas buvo, reiškia, kokią mes pridilo, galiniu čia darom ir ko mes tikimės. A. Aha, nu gerai, grįžtam tada prie to pirminio. <clears throat> Reiškia, ko maždaug aš tikiuosi, ko dar aš tikiuosi. Aš galiu, man lengviau pasakyti, ko aš dar noriu. Aš, pavyzdžiui, noriu pamatyti na, subrendusius savo nūkus, pavyzdžiui. Aš noriu dar kažką tai tokio vat, nuveikti, sukurti prasmingo. Taip, ta prasme, vat, vertingo kitiems, pavyzdžiui, ne savo. Aš noriu, reiškia, vat, grįžti e, prie to tarnystės principo, suprantate. Nors visą gyvenimą taip gyvenai tame principė, nu niekur nedings, jau vis tiek vat, vaikai, reiškia, tenai mažiukai, visą laiką tu atsakingas, visą laiką ten kažkur tai, reiškia, reikia tam, reikia to, reikia tam, reikia to, apie save, reiškia, nu, nebūdavo laiko pagalvoti. A kai pagalvoji, tai kažkaip tai ir nuvertini save po to. E, va šita rutina kartais, man atrodo, ir išsigelbėjimas būdavo. Nu, aš bent jau apie save kalbu bet va nu nežinau aš dar vis tikiuosi kad aš dar galiu kažką tai vat prasmingo naudingo padaryt bet ne ne sau jau nebe sau va ir dar labai noriu mes rūkyti Aha. noriu mes rūkyti sakau tikrai va dar noriu mes galėsim pakalbėt padarysim jeigu tikrai nu. nori Tokia. Nu, aš tikrai nenoriu, bet aš bijau rūkyti daugiau, nes jau matau, kad sveikata. Tai yra tema, bet jeigu tikrai. Nu, gerai. Girdi žodį, jeigu bet, tikrai. Nu. Todėl aš tau sakau, vaikeli, niekad nerūkyk, nerūkyk, net nepradėk. Pradėk. Jo, jo, bus... ne, ir nepadėk man tikrai. Taip. Nedaug dievė. Tai va, aš maždaug to tikiuosi dar. Ir, ir tikiuosi, kad aš netrukdau e, jaunimui. Va, va, aš nenoriu trukdyti, aš noriu padėti. Va to aš tikiuosi. Va, va tokios galimybės padėti va, tai aš, aš nežinau, o tu ko dar? Aš ko noriu. Nieko daugiau. Kam dar verta gyventi? Jis paklausė, kam dar verta gyventi? Nežinau. Aš ko noriu, supranti, turiu vaikiškų kaprizų, bet jie tokie, nu, sakykim, tokie, žinai, aš sakyk, magai sako, noriu nenorėdamas. Aš gal norėčiau savo jacht- jachtą kokią, įsi- žinai, šitą e, katamaranuką tokį. žinai. Katamaraną. Ir все, išplaukiu į vandenį ir все, ir daugiau manęs nėra. Ai, va Bračiu, aš ten, ten, pažiū- ten ir numirti, O supranti. aš, o aš motociklą noriu dar, bet važiuoti nemoku, motociklu. va, Nemoku važiuoti. Ne juokai, bijau. vai, vai. Bet noriu. nu tai, jo, tai čia toks tipo, tipo noras, nenoras. A kitas dalykas, tai, žinau, aš gyvenu praktiškai be noro. Aš tiesiog gyvenu, va taip, va, ir, kaip tas, kaip minėjaukas, rėdu. Ir tik tai biški matau kontempliatinį temą, kur, kur ne bet kur, bet nu, Dievo valiai, va, kur mane rytena, ten ir rėdu, ai, man gerai. Ai. Nu ir man beveik tas pats, aš Na. tik tai va, pasakiau apie tos norus, bet iš esmės yra jie. Nėra to, jo, tai ko nori. Nė, jau, jau tai, ko norite, čia jeigu pradėsi vardinti, tai didžiulis. Nu, nėra, tai nėra, reiškia, atsiraškas, mm. tai kita, reiškia. Nu, Mai, Nėra aš tau vieną bali, dar papilduką, tik pasakysiu, suprantate, tie, kaip yra tipo darbas, čia visokių mokymų mokyklų pridaryti, kaip darbas su norų realizacija, nu, aš biškai kitaip mokinu. Na, jie. Ne kaip tos norus realizuoti, o kaip nuo jų užsivaduoti. <laughs> kaip va, būti nuo jų nepriklausomu. Taip, taip, ir smagiai, ir tada tu galvoji savo sumodėliuoji tą norą, jo. A, kurio tu tipo labai nori, kurį veržiai. Sumodėliuok, įsivaizduok visą vaizduotį prajutimu, prajutimais, kad tu jau tai turi. Ei. Nu ir ką, žiūri, ir ką, nu ir ką, nu ir, nu, ir pasirodo. Praktiškai suvokia, kad niekada labai iš esmės tą gyvenimą tai ir nepakeis. Nepakeis. Ir kitas dalykas yra, suprantate, ypač šiais laikais, buržasiniais, išprotėjusiais laikais, nori to, nori to, nori to. Yeah. Ai, bet tu Vieną banalų dalyką pamiršta žmonės. Visiškai tūpai, tūpai, bukai, va taip kaip kretinai, visiškai pamiršta. Na. Subinė, taigi tu turi tik vieną. Na. Va, dabar atsimuoju, mums tu gali tik ant vienos kėdės sėdėti. Ai, tu negali sėdėti dabar mašinai savo, a jeigu tu turi dešimt mašinų, nori turėti, matuotilų dešimt. Asubinė <laughs> tai-, tai, tai, tai viena. Tai viena. Abu tu dešimt nori turėti, a jachtų dagė, asubinė tai viena. Tai kad juose visuose ant visų pasėdėti, ne, tai tau daugiau nieko nereikia veikti, įsivaizduok, tik bėgti, bėgti, bėgti, bėgti nuo vieną kitą, kad pasėdėti, pasinaudoti. Yeah, yeah. Tai yra va, kukologija. O, <laughs> to, o, o dar nori pievai pagulėti, dar priežę pagulėti, tai tau reikia dar 15 subinių. yeah. Aš <laughs> dar vieną norą, va tiesą, pamiršau pasakyti irgi vieną norą. Noriu laimėti loterijoje bent kartą gyvenime. Nesvarbu kiek, bet svarbu laimėti noriu. Vat noriu, vat, vat, kad bent kartą. Va. <clears throat> Niekad ne, Niekad nelaimėjau. Nu tai čia va tiek tik tai, va, dėl tų norų. O šiaip tai, va, ja. šiaip gal tai, mes taip, per įkyrį atkreipinėjom, reikia lakoniškiau, gal biškai, ne? Biškai, nu, gal trumpiau. taip, nu, nenusibodam. Pasta, daug pastabų, jeigu mes užsipliurpiam. Gal nu, biškai ir nu, nusibodo, kad jau šitas popierius jau nu, beveik tai užraudžiam, kaip tai reiškia. Iš proto jie išės, na. Gerai, viskas tada užtylam. Jeigu turit klausimų, tai dar prašau. Yra dar pilnas lapas, kurį, jas, kurį aš jas, plėšau jas, dabar. Jas, jas. Tai čia prie to klausimo biškį dera, kokia prasme yra gyventi, kokia prasme yra kažką daryti, jeigu vis tiek viskas bus dulkės, nieko neliks, viskas iššūda ten ir taip toliau, ir taip toliau. Geras klausimas. Nu, Iš kur tai dėkui? Bet jaunimas koksai. A? Tai jaunimas koksai, matai, pasirodo, ne, ne visi. Nu, dar... ne visi, ja. Jo, nu matai, čia <clears throat> esminis klausimas, pasakyčiau, reiškia, tai yra prasmės klausimas. Matai. Ką reiškia šitas žodis? Kas, kuris? Žodis prasmė, ką jis reiškia? Prasmė? Prasmė tai yra sie... pilnatvė siekimybė, man atrodo. Ja? Nu taip, nu. Kam? Kokį tikslų, jeigu viskas. Savivokos. A kam? Kokį tikslų? nu, tikslu, kad e, išmokti gražiai numirti. Nu ir nuvedin, nu ir kas iš to? Nu tai kaip kas iš to? Jeigu tu žinai, reiškia, jeigu tu žinai, va, nes, nes čia yra, čia yra e, konstrukcinis, struktūrinis klausimas, reiškia, va, kam gyventi? Taip? Nu, tai yra prasmės klausimas. Nu, ne, ne. Žiūrėk, bet čia reikia žinoti. Visų pirma, žinot. Ne tai, kad tikėt, bet žinot. Siela ir materija Tomai, yra nemirtingi, jie amžini. Materija keičia formas, siela keičia indus. Supratai, ir čia yra? Tai tinka tai net... Žinau šitą. A? Nu tai gerai, tai, no. Nu. nu, tai ir, va, o, o kas yra gyvenimas? Vad gyvenimas, kas yra? Tai turbūt... Gi, gyvenimas tai ir yra, suprantriešius yra, vad tu keliauji sielai duotame kūne. Kokiu tikslu? Tam, kad kažko tai išmoktai. Ir pavyzdžiui, va šitas... Nu, prasmė, prasmė. Taip ar ne? Šito. Nu, siekiu, siekiu, mu nu, išpasakiai, nu ir kokia prasmė iš to? Taigi vis tiek viskas. Nu, tai prasmė pranys. bus, tau, tu pamatysi numirusi kitam savo gyvenimą, atpaktas tavo sielutė. Va. Ir visą tą prasmę Ai, pamatysi, ko nu, iš to. Nu, gerai, o kam man sielai kilt kažkur viršui? Kam man to reikia? Nu, tu žinai, šitą nepasirinki, nes yra jau tokia jau kosminė tvarka. O, ble. Tai niekur nedings jau. Bet tai vis tiek viskas. Jau pranyks. čia nėra tavo noro ar nenoro. Yra, o laimė tame, supranti, va, kai va, pajunti va, va, santyki su Dievu, va, santyki su tuo absoliutu, reiškia, kad tu... Bet žinau, man atrodo, jinai gudrauja. Jinai turi pati savo atsakymą. Turi, turi, aišku. Turi, turi. Nu, nu, gerai, turi? tegul tikrina, nu, tavo, ką tau gaila, davai, tikrink, tikrink. Aš tikrin, galiu duoti atsakymą, bet norėčiau pirmą išteisę, išprogau tavo atsakymą. Nu, aš turiu savo atsakymą, bet kiekvieno atsakymas yra skirtingas, kuris žinot, kuris teisingas, nu, kuris... Nu, Tam ir prikolas, kad bus vienodas būtų. Matai, nu, santykis su dievuliu irgi yra skirtingas. Yra. Tai parodysi savo atsakymą. Galiu pasakyti, neparodyt. Nu, tai... Aš matysiu. Tu sakysi, aš matysiu. <laughs> Gal jūs kad parodyti. Nu, man tai toksai labiau gal ne mano atsakymas, o iš knygų, kur ten prisiskaitai ten. Šiaip nu, tai... Nu, jeigu tau prilipa į tavo jūs skaitai. Logiškiausia būtų lyg ir, kad pasiekt tą dievą gal, nežinau. Susilieti, įsilieti į jį, reiškia. Jo, tai tą bendrą kūrybinį veiksmą, reiškia. Aš žinok, labai dažnai veiksmą. girdėjau šitą žodį nu. dievas. Gali nu. paaiškinti, ką tai reiškia? Kuriejas? Ką šitas žodis reiškia? Gali paaiškinti? Kurėjas. Kurėjas? Nu. Tai kurėjas, tai aš va, kavos susikūriau. Ja, e, nu taip, bet jisai gali kurti per žmogaus rankas. Aš kur tu žinai, kad, kad kuriejas tai dievas, tą dievas ir kad žinai. Velnės irgi kuriejas, supranti, irgi gali. Sakė, tai gal apgavo. Įrodymų turi? <laughs> Yra pilna tų šventrašių, bet iš kur man žinota, kas tiesa, kas netiesa, aš dėl to ir klausiu. Nu, tai ten šventrašius parašyta. Nu tai va, aš dėl nu, to ir tiem, klausiu. Nu tai tiem parašyta, suprantate, nu bet man reikia faktą, mažakas, kad ten kur prirašė. Aš studijavau šventraščius, pavyzdžiui, Senąjį testamentą studijavau, tai drąsiai galiu pasakyti labai jau, taip sakykime, korektiškai, tolerantiškai tam šventraščiui, 70 procentų totalės nesąmonės. Na, totalės tiesiog nesąmonės. Nu jo, maždaug apie. maždaug. Ne, aš kalbu, reiškia, ne, ne apie šventraščius, reiškia, va, Vat kiek, reiškia, va, naujai testamentai. Naujas testamentas tai yra. Tai yra, tai yra, supranti, irgi, reiškia, nu, iškraipytas Kristaus mokymas, nu, jaučiasi tai, bet tas 20 procentų, reiškia, kur tikrumo, kur lygiai yra. Nu, nu, taip jau nu, gaunasi, nu, nu, remtis, kai šiandien tai irgi komplikuota. Tai tu man galėsi vis tik paaiškinti savo žodžiais, kas tas Dievas? Kurėjas? Nu, ir kaip čia, kad kurėjas tai Dievas, ar Dievas tai kurėjas? Ir iš kur tu, pėtsvariai, iš kur tu tai žinai, kad kažkas parašė. Tai nu, kaip, kad kas ką parašė, jau kaip žiūriu, nu, tas dalykas nu, ne, ne, nieko negarantuoja. Na gerai, bet tai kam tada reikalinga ten tie visi raštai, ten tie dievai, kam to reikia? Nu, kad tu tokie, kaip tu tikėtum tom nesąmonėm. Valdymo tai būtų vedžiot už nosį. Ir kai teismo nu, tai paklausim, kas tai, tu negali paaiškinti, basiruo. Nu, ja. tai ras žmogų, kas gali paaiškinti. Nu, nu, nu <laughs> šiaip sorry, nu, bet, teisingai. nu, bet, nu, mai, <laughs> nu, nu, nu, taip, nu, nu, aš tau nuošiai sakau, aš taip dažnai girdžiu šitą žodį ir visi, kas jį vartoja, aš prašau, kad man paaiškintų. Sekundėlė dabar aš biškis jėmės perskambinti, gerai? Mes pro langą. Kaip? O, Okay, okay, okay. Mhm. Priklausomas nuo tu, telefono. Ne, ne, ne, ne, žinau, kad tu tokia, nu, šio laikiškai tokia, žinai, nu, kieta, bet, nu, suprask ir mane, tu atsidūk, aš gyvenu jau 58 metus šitoj planetai. Nu, tai ką? Ir girdžiu ir girdžiu šitą žodį. Akimirką. Dievas duodėjo. Ir visų prašau, būkit geručiai, man paaiškit, jie vaikšto kaip su vėliava, kaip su šviesa kokius už to žodžių. Man taip, štai, nu, pavydas įma, aš noriu būti toj šviesoj. Bet kaip prašau, paaiškinti, jie man, ar tyčia nepaaiškina, ar tyčia man kalba visokios nesąmonės. Na, ir aš jaučiuosi be tos šviesos, na, bludinėjantis. Ir tu atvartoji žodį Dievas. Būk gero, paaiškink. <laughs> Ne, juokėsi. Nu tai jau... paaiškina tau, kuriejas, ką tau nepatinka. Tai <laughs> nu, kuriejas, nu, tai kuriejas. Nu, nu, nu, Petras strobą stato ir nu, kūrė, tai jis taip, ir kūrė. Taip. taip nu, Katinas paėmė krūvytę, sudėjo, sak, taip. sak. A kas mintis? Irgi kuriejas. Gal jau iš viso užsičiauk, aš, aš atėjau klausto netu. Gerai, gerai, gerai. Jau iš viso. Gerai, gerai, gerai. Gerai, nu tai taip, tai, tai gerai, tai paklausk jo, kas yra Dievas tada. Kas yra Dievas? Paklausk, kas yra Dievas. Nu. Dievas? Aš nežinau, aš pasakyčiau, kas yra Dievas, jeigu kas nors man pasakytų tik tai šito žodžio reikšmę. Aš to žodžio reikšmės nežinau, nesuprantu. Tai tu neturi galvos, kad, turi, kad kažkas kitas pasakytų. Žinau, kad neturiu galvos tvirtinti negaliu, bet kad bent jau pusgalvis esu, tai tikrai galiu skaityti, nes tą dažnai girdėdavau vaikystėje, ten mokykloje, iš, ypač labai gabių pedagogų, sako Lunskis, pusgalvis, pusgalvis, visai, taip, taip tai jau pusgalvis tikrai. Nu gerai, Dievas nepatinka, gerai, o viešpas tada. Kuo skiriasi Dievas nuo viešpas? Ką? Kuo skiriasi viešpatis nuo Dievo? Viešpatis viešpatauja. O tai Dievas. Tai Landsbergis. <laughs> o, o Dievas šiaip tai yra viskas, kaip aš suprantu. Nu. Nu, šiaip tai, kaip aš suprantu, nu, dabar jeigu galim. Nu, nu, va čia įdomu, tikrai, nu, gerai pastrygom, bet pavyzdžiui, reiškia, e, tai senobiniai mitologijai dievų buvo daug, o viešpats vienas. Na, e, pagal šio laikinių, reiškia, mokslininkų tų aiškinimus, tuos, reiškia, tų e, ir lingvistus, ir kalbininkus, ir ir tuos, reiškia, Žia, mažus ezoterikus. Mažai kokia išlinda asociacija. Iš lietuvizmo, man atrodo, dievas, gyvas, nuo žodžio dyvi, dyvų dajuotas. Nu, tai, kas, tas taip, nu, kažkas nu, tai, stebina. Dyv, kas, ko, nu, dievas, taip, taip. Dievas, dievas tai yra tas, nu, kas, nu, kas nustebina, kuo nustemba žmogus. Nu, va. nu, tai, A maža tai kuo tai jis gali nustebti. Bet, bet, reiškia, bet, e, bet jų yra daug. Nu, jie, bet tik nu, maža kas gali nustebinti. Nu, tai nu, jis gali nustebinti, reiškia, kažko, gali nus, nu, nustebinti, reiškia, būtybė iš kosmoso, supranti, su nu, skafandru irgi man, gali. O ir atsakymai, kas yra dievas. Mes juos, reiškia, Matai, dievais vadinom, bet yra viešpats, reiškia. Matai, mažai. Šitų dievų yra viešpats. Eglutėlė, mažai. Matai? <laughs> tai, kas tave dievyje, tas yra dievas. Sutinki su tokia interpretacija? Nu tai Aš, aš man tai-, tai taip atrodo, aš šito žodžio kirmė. Aš, tai- aš tai vis tiek, va, man, man Dievas yra visatos tvarkdarys ir... Tai jeigu man dar vienas. Jisai tvarkdarys, tai kodėl, viešpas, va. kodėl visata yra vienas blogio? Kad jisai jis turėtų e, būti geras, o kodėl tiek blogio? Todėl, todėl, kad, reiškia, kad tada nebus tau mokymosi kelio, jeigu nebus alternatyvos, jeigu nebus kito, reiškia, ne, siela ne, nesivystys, ne, netobulės. A jis geras ar blogas tas tavo, tas pardavys? Ne, negali pasakyti, nei geras, nei blogas, yra taip ir viskas, daugiau nieko. O tai yra, kodėl? reiškia, va, blogas va, tas, va, kuris... Tu kažkaip gudrauji, ne, neglutė. Ne, negudrauji. Vat, pažiūrėk, vat, pažiūrėk, gerai, gerai, vat, vat kame mes pajuntam ir pažįstam Dievą. Pirmoji eilė, iš pirmo karto. Kada? Ką tokį pažįstame? Kame mes atpažįstame viešpatį? Dievą, Dievą, viešpatį. Kame? Na. Nu. Nu, gami, pažiūrėjau. Aš pasakysiu tau, kame. E, va. Kaip pirmą va. kartą prisigėrė. Nespėsiu, ne, nu, ne taip, ne taip, ne taip, ne taip, ne mm, taip, ne taip, ne taip. Dėsniuose dėsniuose, formulėmėse, molekulėse, skaičiukose, <laughs> va tame. <laughs> Davai užvažiuojam man jų techniką, tu seniai. Kai iš čia užvažiuoju. Gerai, važiuokite, aš nebijau. Viešai, su manim. Davai, paaiškink, dabar tu jau čia gudruoji visokiais burtažodžiais. Kas, ką reiškia dėsnis, kas tas dėsnis? Nu, kas dėsnis, va, pavyzdžiui. Apie Dievą tas kas Dievas, a dėsnis kas čia? Nu, dėsnis tai yra dėsnis. Dievas nu, kažkoks. Newtono dėsnis, va, traukos dėsnis. A, Newtonas turėjo dėsnį savo. Taip, ne? yra dėsnis. Tai yra, reiškia, tai kuris sąlygos. Turėjo, va, kur garažė, kur... Tai yra sąlygos, reiškia, va, tokios, kad va taip ir ne kitaip. Va Žemė sukasi, jinai, reiškia, gravitacija, reiškia, daro, va, planetos tarpusavį irgi susisiekia, reiškia, irgi pagal dėsnius, pagal, reiškia, sukimosi dėsnius, va, supranties dėsnius, va, viskas tai yra. Ar dėsnius? Tame viešpatis, va, tame jo kūryba yra. Ir jo tvarka tokia, bent jau čia žemėje. Ir mums, reiškia, va, gyvenimas yra galimybė <clears throat> pažinti jį per dėsnius. Nu gerai, nu ir, gerai. Nu. Bet Bet tai, biški, žinok, vis tiek nepagavom panką, prie ko čia dėsniai kažkokie ir tas vadinamas dievas, prie ko čia tas dievas. Nu tai jo, kaip, kaip tu. Nu, reikia? Kaip tu ten jį sukergiai su nu. tais dėsniais dabar? Nu tai jo, kas juos sugalvojo? Kas tau juos davė? Kas tau juos davė? Tu sugalvoji, kad jis nu, tai sugalvojo. Pagal ką jis tai reiškia? <laughs> Žinai, skaičiau knygelį vienu tik įgūdžiu. Nu gerai, aš sugalvojau, bet nesakyk, gražiai sugalvojau, gerai sugalvojau. E, e, aš tau pritaikysiu irgi vieną dėsnį. Ne? skaičiau knygutėje tokioj, nežinia kokioj, ten kažkur radau, kažkur kažkada buvo parašyta. Ir sukūrė žmogus Dievą pagal atvaizdą savo ir panašumą. <laughs> ne, ne. Tu jį kuri, tu sėdi, jį ir kuri, supranti? Fantazuoji. Taip, žinoma. Na. Žinoma. Ja. Eglė, tai Duok savo versiją, man atrodo. Žinoma, o tai ką, o kas čia blogai, čia yra tikrovė, tai čia yra labai gerai. Taigi, kai nėra nei blogai, nei gerai, ir kaip yra. Ne. Suvėlis smegenys šis man jau varilioną turi. Ne, blogai, ir čia vaistinėlė. Blogai yra tas, kas, kas tau trukdo eiti, reiškia, va šitą tobulėjimo kelią. Va tas yra, va tos kliūtis, tai yra blogai, pažiūrėjau, arba reiškia. Palauk, tai, palauk, palauk, palauk, biški, biški noriu nutraukti, tai įsiterė dar privalau. Tai? Ir man atrodo, reglutė šitą vietą ližui trūkis. Tobulėjimo kelias. Jau dėsni čia aiškinai su sukais mėgis. Na, nu, tai gerai. Nu, gerai. Pažiūrėk, jis sako, kad tai yra toks dalykas kaip tobulėjimo kelias. Tu girdėjai tokį įreiškimą? Nu jo, yra kažkoks tai ten. Ir supranti, ką tai reiškia? Nu, ten, ten, ten geresnis, ten toks, anoks, ten moki daugiau, ką aš žinau, ką nu, tai, tai reiškia. teisingai, nu, daugiau moki, daugiau pažinyti, nu, akiratis nu, prasiplečia, per iniciacijas, tai aišku, nu, tobulėjimas. Nu, nu, tai, tai jeigu tu reiškia, va, nu, nu, turi, reiškia, psichinį neįgalumą, supranti, va, kur ir užstringi paauglystėje. Tai kur čia tobulėjimas? Gerai, bet iš nu, nėra, tada? Nu. Ne, bet palauk. O tobulėjimas eina per ką? Per pažinimą. Kam tai palauk, šiai dabar civilizacija. Sielai tą patį per tą patį mokintis tada. Juk vis tiek ten reikia iš naujo mokintis ten. E, kalbėt, maistą gaminti, ten medžioti ir tu, taip toliau. Tu kalbi reiškia apie reinkarnacijos galimybę. Nu ne? taip, kam, mes... kam to reikia, jeigu jau ir taip išmokai. Visi suprantate, mes žinai, kur jie versuojam, mes grįžtam automatiškai vėl prie prasmės. Mes taip ir neatsakėm apie prasmę, jinai užklausė apie prasmę, mes strakaliuojam kaip koks išprotėjęs. Na nu, tai gerai, nu va tai mes arklys šachmatų. Taip ir prieisim prie prasmės. Vain klausia, kam reiškia. Va, tai, nu jeigu neišmokai šiam gyvenimo pamokų, reiškia, būsi nuleista dar sikiai, reiškia, tai jau kitas pamokas. Nu ir neišmokai, nu ir kas koks skirtumo. Nu. nu. Vis nu, tiek tai, dulkė. Nu, tai būtent, nu, koks. Nu, išmokai, nu. nu. Bet toks kelias yra, viskas. Kodėl nu, reiškia, kiniečiai sako, yra kelias, kelias daugiau nieko, yra tik tai kelias, va, ką. Šiaip savo, jie sako. Dulkės, nu ir kas iš to, kam? Nu, tai gerai, nu tai tavo, tavo šitas va, bio robotas. Va, tavo tas tobulėjimo virs, kelias. Virsi dulkės. Tavo tas tobulėjimo kelias, man dabar asociuosi, žinai, tokiu frazė. Ne. Sudulkėjimo kelias. Tai, nu. ką tu išmokai ir pažinai, va, nu, nu gyvendamas, tai yra eidamas keliu. Tobulėjai, tobulėjai tau užsifiksuos, tau užfiks, užsifiksuos, va ten, va viršui, va ten, va kai tu eisi. Reiškia, Ai, tu čia savygodam užsiimi, tu bijai pavirsti dulkę ir kuris savo pasiekas, kol, kol, kol išgaruosi. Ne, nebijau aš pavirsti e? dulkę. Na nu gerai, jeigu tu ištobulėsi iki aukščiausio A. lygio, kas po to? Iki aukščiausio dulkių tai, debesį. Nu. Kam, kam reikia ištobulėti iki pačio aukščiausio lygio, jeigu vis tiek e, negalėsit aukščiau kilt? Kas tada? Tai suprantate, pagal viską, vat, kaip aš įsivaizduoju, aš, tik, man tikrai sunku pasakyti, bet vat, kiek man vat, teko susidurti, tai jau tada, reiškia, tavo ištartas žodis galės būti kūnu. Tai jau ir tada vėl jis, tavo yra. mintis jau materializuoja. Kokia tame prasmė? Kam visą tai? Jaunimas sako, kad atrodo, kad jūs nieko nežinote. <laughs> Nu, tai, tobulė, tobulė, tobulė, tobulė. <laughs> Niekas nežino. O ką mes neigiam? Man atrodo, aš žinai, kokia, Mat, nu, kame biški prasme, girdėtų žodį reinkarnacija. Jam reikia jau išimti ir iki išdublį ir duoti reinkarnaciją. Jam reikia iš naujo tobulėti, ant to kelio vadinamo tobulėjimo. Nu, ir tai... vėl iš naujo mes įstatysim. Nes nieko nekerta. Nu tai ne jūs įstatysit, jau kiti įstatys. A ko, ne, da, papildysim. Jūsų nebus, na, jau kiti. Jau kaip palkai, kaip. Ne, iš... <laughs> ir dedam. Ne po klevų. Va, dar labai įdomus dalykas, va. Va, aš nupiešiu, va. Sokratas, ką pasakė, apie žinojimą. Nu, bet pripažink, tu neatsakėjai klausimą. Sako, žinau, kad nieko nežinau. O, Jėzu. Mokinys klausė, sako, a ką, a ką tai reiškia, tai ką tu, kad nieko nežinai, tai kam tas žinojimas. Nu, tai čia yra lūdus. Tai, žinai, kaip Sokratas paaiškino, va, Taigi. rodau, va. A. Dima, matosi, va, ratukas, va. Jis sako mokiniui, va čia yra mano žinojimas, jo. Aha. Tai yra tavo žinojimas. A va čia mano žinojimas. Sako, kas daugiau su nežinojimu turi sąlyčio taškų. Tai va dėl to aš ir sakau, kad nieko nežinau. Nu, bet žinoti, kad nieko nežinau, jau ir ne nieko nežinojimas, ne? Bet tai yra siekiamybė toliau, reiškia. Jau kažką žinai. Nu, tai... <laughs> Sokratas Grybas buvo, biškiai, aferistas. So, Sokratas irgi, aišku. Džiaugiasi, kad čia nėra. Jau gerai, tai žodžiu, tai žodžiu gerai. gerai. Gerai, sustojom ties prasme. Tvarkoj. Aš nieko dabar nebesuprantu. Tai kas yra prasme po Vilnių? Eglutė, sakyk. Ką galvoja Eglutė. katės? Kas yra prasme? Pasakyk, kas yra prasme, aš pasakysiu, kas yra ne. O ką galvoja katės? Ką galvoja katės? Nori? Matai buvo, aš tikrųjų, žinok, ir aš, žinai, aš tai čia kaip, žinai, kaip rusiškas ir žodis, nežinau, kaip lietuviškai išversta, pažodžiu, luka, lukaviš, sako, nu, gudrauju, viškiu odėgą vinioju. Aš jau į tą klausimą atsakinėjau prieš daug metų, yra YouTube'ai pas mane atsakymas ir svarbi, jis buvo ekspromptų duotas ir ekspromptų atsakytas. Iš, ir aš dabar galvoju, ir aš galėčiau ką nors dadėti, pakistami atsakymę. Tai žinai, kas buvo, žinai, žinai kas yra prasmė. Prasmė a, esu aš. Aš pats savo esu prasmė. Bet suprantikame yra didysis paradoksas, kad prasmė yra kintantis dydis. Na, ir jeigu jis nesutinka, dabar ginčykite. Na, e, aš tai išgyvenau tūkstantį kartų, man atrodo, ir jūs. Na, man tai atrodo, na, tai pažiūrėk dabar. Aš į, e, kaip gerai jaučiuosi, kai man sekasi, savraidį, kai e, gerai uždirbu, arba kai gaunu atsaką iš ten mylimos moters. Ai, tada man tiek atrodo prasmės daug gyvenime, savraidį. A, kai man nesiseka, kai aš praknisu, kai aš netenku laisvės, sveikatos, šalų skurde, man tada taip atrodo, kad viskas nebeturi prasmės. Tai yra kaip ir kintantis dys. Tai ir kuo esi laimingesnis, tuo daugiau prasmės. Kuo nelaimingesnis, tuo mano pačio būti, gyvenime, tuo mažiau man pačiam tai atrodo prasmės. Ne taip? Nu, tai čia pagal, reiškia, pojūtį nuosavą. Bet A, pavyzdžiui, va iš šalies iš toli atsiribojus, va, žiūrint į tai, tai tavo netekimai, netektis ir, reiškia, ir nusivylimai yra prasmingi. Jie ne šiaip su yra, jie yra prasmingi. Supranti, kas yra užmušančiai labai veikia, supranti, kad, kad, kad tai, kas buvo, tipo buvo, To nebėra, nebėra, suprantate, niekada nebėra. Dalyka, neba... Tokie dalykai reiškia įvykiai, kaip praeitis neegzistuoja. Ai. Ir kai tu tipo, va, jis vaikščiai po prisiminimus, na, ką tu vadini praeitimi, aš tikrųjų tu vaikščiai po, ju, po juos dabar. Dabar, ai. niekur niekada, ne kitur, o kaip tik dabar. Ai. Po prisiminimus vaikščiai, tai po vaikščiai po dabartį. Ai. Vis tik tai yra dabartis, tą, kokis bus nes pats sausukėlį. Ai. Tai gerai, ai, pasiruo, viskas žiauriai paprasta. Ai. Man tai patruo. Tai aš žiūriu, bet Marikeglės patvirtinimą. Tai tu sutinki ir ne, kad pras, prasmė tai yra gera savijota, būti laimingu. Ai. Jaunimas sako, su jumis tik laiką gaišta. Nu gerai, aš tada greitai jaunimui pasakysiu, kas yra Dievas. Dievas yra tiesa, šviesa, e, tiesa, meilė ir gyvenimas. Viskas. Viskas, daugiau. Vatame yra harmonija. Bežinok, aš noriu. Kas yra tiesa? Prigauti, kas yra tiesa? Yra gyv... O, da, o, tiesa, o, šviesa. Jau paaiškina, kas Dievas tiesa, yra, kas yra prasmė, paaiškina, dabar paaiškina, kas yra tiesa. Tiesa, <laughs> tiesa meilė ir gyvenimas, ryšys. Kas yra gyvenimas? Vat, kaip, kaip reikia gyventi ryšys. Tiesoje ir meilėje. Vat, o. vat harmonija ryšys. Kam tau reikia? Kas yra meilė? Yra gyvenimas tiesoje. Tai šitau, kas reikia, ar man? Kas yra, Ne, man, aš kai šitą su, suradau, šitą man reiškia, tai sąryšį, va tokį sąryšį. Jeigu smurte, piratavime, grubime, klestėjime, viešpatavime, va kaip reikia gyventi. A tu čia kažkaip, nu, pasakas, paskui rožinė, kas čia per gyvenimą, kažkaip tiesoje, meilė, kažkoks tėliukas. Ne, nu, gerai, gerai, aš, aš suklydau, reiškia, kad pasakiau, kad reikia gyventi. Va. Va, aš, va, aš va, čia suklydau. <laughs> Nu, tikrai, nu, maladės. Ne, ne, ne va, gyvent, reikia gyventi kaip gyvenasi, va, atsiprašau, tikrai na, nu taip spontaniškai savaime gavosi. Ne, ne, mhm. tai yra siekėmybė. Va, Filtru, ar... va šitie, reiškia, va dalykai, va. Tai yra siekėmybė. Pilsto iš tuščio į keurą. Va. Na nu, tai dai, už, užkimštas skilės, užkimštas. Brač labai gerai. Užkimšt skilės ir užpildyk ko nors, davai, Eglė. Užkimšt, gerai. Pažiūrim, ko čia dar turim. A, ką galvoja gyvuliai, kai mato žmonės kai jie, pavyzdžiui, bendrauja su telefonu tenais, pavyzdžiui. Mhm. Alio, labas. <laughs> Taip iš niekur nieko. Žiūri į kažkokį tai pagaliuką, kažkokį tai lentutę ir, ir, ir ten kažkas ten kažką, tai jo, ką, ką jam galvot. Jo, jo, žinau. Jo, žinau, tai- gal, žinai, aš kokį mažytį, mažutį interpelį įdyčiau. Mes, kai žmonės, tai bendra, gali būti, supranti, kad tu padarai vieną mažą klaidą. Tai galbūt, kad yra tai, kad vietoj žodžius žmonės reikėjo įdėti robotai. Ne? Robotas bendrauja su tavo įranga ir nu, reaguoja vienas į kitą. Все. Behaviorizmas, bio, biotechninis, robotinis. Ai. Taip. A kitas dalykas, matai, kas yra, ei, kad į žmogaus kūnas, kūnas, tai yra mano e, psichologijai, rimtoji, atsakingai psichologijai, žmogaus kūną aš vardinu, pri, pripažįstu, suvokiu kaip egzoskeletą, ai, kaip robotinė įranga. Ai, ir joje yra operatorius. Bet tas, kas gyvena kūne, galbūt labai įvairus. Ai, galbūt kaip kažkokia dviesinga, dievinga, danginga siela vadinama. A gali gyventi kažkoks vėlėžiai, kažkoks nu, plazmoidas kažkoks, kuris dar iš vis toli gražus iki to, kas vadintina siela. Ai, Tai gali būti, žinau, kad, nu, čia du prietaisai vienas su kitu savykauja. Nu jo, panašiai ir aš tai manyčiau, bet šitą... Aš tik tai vieną dalyką pastebėjau, kad ryšės... Nu, klausimas, ką galvoja gyvuliai. Aš tik tai, vat, kiek aš jų turėjau, reiškia, tų šunų, reiškia, tų gyvūnų. Tai aš man, nežinau, ką jie galvoja, bet jie pastoviai seka, jie gaudo vibracijas, reiškia, iš tavo, reiškia, iš tavęs, jiems labai, jos labai svarbios ir reaguoja būtent į tai. Va, man užtenka pagalvot, reiškia, kad reikia pamaitinti šunį, jis jau čia pat, aš jau nieko mm -hmm. nesakiau. Galiu patvirtinti. Jis jau reiškia svatas. Galiu patvirtinti nu. šimtų nu. procentų su savo šuniuku. Nu. Tiesiog kosmosas. Vat, e, ir su žmona man tas pasivyksta. Taip, kad mes einam į lauką, pažiūrėjau, rengiam sėjų ir jisai trepsi bėgsiu iš karto kartu. Bet kai mes einam, pažiūrėjau, arba jinai išinė, arba šinė, ir aš jo nevesiu, žinau, kad aš jo nevesiu. Jis net ne, ne, ne, nebando neteiti, jis iš kažkur žino. Jo, o prie žmonos sukasi, reiškia. Prie žmon... Žino, jo, kas įves, atspėja, ne, kas išves. Tai yra, kai, kai ži, ži, iš kažkur jis žino, kad jo nevesim. Taip, Nors bet, tu taip pat ilgys, taip bet, pat rengys, taip bet, pat ruošys išėjai. Veizgulį savo net, net, net nevizgina uodegų. Bet man ir su žmona tai būna, supranti. Man tik užtenka pagalvoti, jau iš karto nu, tai reiškia. Tai žmona, su... aišku, kad man nelabai. Arba jei užtenka pagalvoti, aš jau suprantu, reiškia, kad jau nu, kažkaip. Aš su, su kuo <laughs> pas jūs jau jautrės, su šuniuku ir su žmona? Nu, žinai, man kažkaip tai su šuniuku jautriau. <laughs> Nežinau. Vat, tikrai, man tak, man tak, mažylė. Bet tai kaip jūs tada... Va kaip jūs tada ne robotas jeigu jūs irgi negalėjot išmest pro langą šito telefono šitoj laidoj jau tris kartus. A, aš jau, jau patariau, kada čia pirmą ar antrą kartą ten, kad išmest. Nu, palaukti, čia jau kraštutinumai, ekstremizmas. Bet tai galima tiesiog padėti telefoną vietoj to, kad tenais atsiliepti vidury tenais pokalbio ir prati, mūsų laidą, kaip sakant. Nu, taip, trukdyt. gerai, gerai. Aš siūlau padaryti pertraukėlę, nes mes atėjom prie e, priklausomybių temos. O čia yra labai rimtas dalykas. Taip, nu, kad, jau čia tikrai kas, almozolė tokia. Taip, kad gal reikia neviešinti jau. Atsigeriam arbatos. Gal tik jūs iškarpys kas nors taip. taip nors, gerai, tvarkoju. Jeigu ką sakau, ačiū žiūrovai, bet nieko iki kito karto gero. Ate tai aš manau kad jau jau jau nebeverta net klausinėt aš jau dar turiu pilną klausimų bet jau matosi jau gintaro stilius kad visiškai ką paklausiu viską turiu atsakyt pati o o dar dar priklau, priklausomas prie telefono dar nu tai o ką tu vaikeli nori gal mums kitaip buvo A, mums buvo kitaip gintarai mums ką kitaip buvo Viską patiem, viską patiem reikėjo atrasti ir, ir paklausė, ir, ir, ir atsakymo neturėjo. Viską jo. patiem, taip kad nieko baisaus. Tu nori, nori, kad mes... Nieko, kaip matai, va, gyvi, sveiki, mhm. užaugom, barzdoti ir dar, nu, nu ir dar, kartą, dar judam, jo, ir dar sveiki, dar ačiū Dievui. Taip kad šitą... Bet mes jau bent stengiamės. Taip, vai. taip, tai kad... Bet tau prisiais, dar maža, vis tik nori, kad mes viską už tai padarytumėm. Tai gal tu nori, kad mes patys savo ir klausimus susidurtumėm. Ugdyk, valia vaikeli, mm. valia ugdyk mm. ir Na, tu valia, tik tai jachtos plaukis taip. ir kaifusi. O tu ne? tik tai norose tenai skendiai, daugiau nieko. Viskas, baigiam šią temą, viso gero, ačiū mm. žiūrovui uždėmesi, iki kito karto gero. Thank you.